ダークネスワールド、堪能させてもらいました、このベルトこのベルトはいろんな光景を俺に見せてくれ今回でそれがよく分かった 今面白くて仕方ねえよこれからも刺激のある光景を見せてもらいたいねまああいつにはねまあいろいろ言ってきたけども、うん、このままでいいのかこのままでよくないのかなって、うん 今分かんなくてもね、数年後には、きっと分かる日が来ると思う、う重要なのは変わらなきゃいけない自分に気づけるかどうかですよ、OK 誰の挑戦でも受るよ 続き